Pirates de Catalunya defensa el teu dret a dir i a decidir el que fa el govern. Pirata.cat forma part d'un moviment internacional que pretén canviar la forma de concebre la política. Amb presència a més de 40 països, representació a diversos estats i al Parlament Europeu... I ara és una opció real també a Catalunya. Defensem la teva privacitat. Impulsem l'accés a la cultura, el coneixement i la informació. Requisits imprescindibles per poder viure en llibertat i democràcia. Vull més democràcia, participar en les decisions que afecten a la meva vida. Quiero saber què hace el gobierno con mis impuestos. Si los he cedido, quiero estar segura de que no acaben en manos equivocadas. Vull una administració adaptada al segle XXI, que utilitzi les noves tecnologies per fer la vida més fàcil a les persones. Vull un accés lliure i digne a internet. La informació no pot estar en mans d'uns pocs. Vull accedir a la cultura de forma més lliure, especialment els projectes que hem pagat amb els nostres impostos. No quiero que les empreses utilicen mis datos personales sin mi permiso. Primera llei. Un representant pirata votarà sempre en favor de la Declaració Universal dels Drets Humans. Segona llei. Un representant pirata votarà sempre en favor de l'ideari pirata, sempre i quan no entri en conflicte amb la primera llei. Tercera llei. Un representant pirata votarà sempre allò que es decideix a l'Assemblea, per democràcia directa, sempre i quan això no entri en conflicte amb la primera o la segona llei.